I tutaj się zawsze zacinam, który pomoże, co... i wiem, że ty mi mówisz, że ja to wiem, a ja potem już nie wiem. Kiedyś e, żyłam bardzo szybko, wszystkiego było bardzo dużo w moim życiu, e, też na przykład stresu. E, I czułam, że już dalej tak nie chcę i nie mogę. I nie umiałam się zatrzymać, aż w końcu choroba mnie zatrzymała. Moje ciało odmówiło posłuszeństwa. I kiedy w końcu udało mi się dojść do ładu, ale e, było to dzięki medycynie naturalnej i muzyce, która tak naprawdę zawsze była bardzo bliska mojemu sercu. E, wtedy poczułam ogromną chęć e, pomagania innym, szerzenia tej misji innym i uświadamiania innym, że są takie narzędzia, które są w nas, które są obok nas, tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, ponieważ zaczęłam zauważać, jak dużo osób wokół mnie ma podobne problemy. Więc tak, oto powstała Agata Holistic Touch. E, I tak zaczęłam się rozwijać. E, muzyka, e, kąpiele dźwiękowe to było coś, co zawsze płynęło z mojego serca, a teraz mogłam to przełożyć na instrumenty, które mm, pomagają, są przeznaczone do muzykoterapii. Masaż ajurwedyjski, który wspaniale relaksuje i pomaga wejść głębiej w strefę relaksu i też pomaga bardzo uzdrawiać. Kosmetyki naturalne, które robię mm, są do, służą do pracy z intencjami, ponieważ bardzo wierzę w intencje i od kiedy z niej pracuję, moje życie również bardzo się zmieniło. I to są właśnie między innymi te rzeczy i te usługi, które e, chciałabym Wam zaoferować w zamian za pomoc w sfinansowaniu filmu, który pomoże pokazać mi jak wygląda jakość mojego życia dzięki tej pracy i jak ona e, też wpływa na życie innych. E, ponieważ dotychczas te osoby, z którymi pracowałam, e, też pozmieniały swoje życie. Więc jeżeli chciałabyś, chciałbyś pomóc mi sfinansować film, w którym będę mogła to wszystko pokazać, wejdź na stronę crowdfundingu, gdzie są opisane progi finansowe i to, co oferuję w zamian za Twoją pomoc. I dołóż swoją cegiełkę e, do tego, żeby mogła szerzyć e, swoją misję i pokazać innym to, co robię.